inson junub holatda Qur'on oyatlarini o'zbekcha tarjimasini o'qishi mumkinmi? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Junub holatda e, Qur'oni Karim oyatlarining o'zbek tilidagi tarjimasini o'qish joiz bo'ladi, mumkin bo'ladi. Ammo e, junub holatda uzoq yurish, junub holatda g'usul qilmasdan ko'proq yurib qo'yishlikda karohiyat bor. ayniqsa namoz vaqtigacha tirab namozni oxirigacha cho'zishga ulamolarning hammalari fiqiy kitoblarda demak man qilishgan savolda so'ralganga yana ham aniqlashtirish uchun bir narsani aytamiz xuddi shuningdek hayz ko'rgan ayol nifosdagi ayol ham o'sha hayzlik va nifoslik paytida qur'oni karimning o'zbekcha ma'nodagi tarjimasini va hamda e, qur'onda kelgan duolarni duo shaklida duo ma'nosida o'qishi agarchi arabcha bo'lsa ham joiz bo'ladi vallohu alam